Y yo salí con mi compito. <laughs> Todo lo que sabía hacer, música, y podía decir lo que me iba la gana. Y no se hacer la cara. Ay. Ay, Dios, claro que lo conozco. Scripture ne ha pulito, tutto, tutto. Nella tal balla via.